ассалаумағалейкум қазақ елі төлеу руслан қазақта сөз бар ер замат ел үшін туады жер үшін туады дейді енді бүгін жаңа қырғын төбелес болып жатыр өздеріңіз көріп отырсыздар бүкіл қазақстанда жаңағы қазақстанда емес астана қаласында машинаң алып қойып жатыр ел үшін тудың ба жер үшін тудың ба соны түсінбедім қытай бар темір үшін көттерін жыртып жатсыңдар е ел кетіп жатыр жер кетіп жатыр сонда неғып шықпайсыңдар бір күндік нелеріңді нәпақаларыңды ойлап машинаңды алсын қамасын дальше сендер сол үшін жаңағы өмір сүреміз деп келдіңдер жаңағы кезінде айтып еді тоқаев келеді тоқайып келді тоқайып келді неше тоңқайтты халықтың бәрін бейшара сезімдік бұл құлдық сезім машина керек кезде ғана бәрі шығып жатыр а сонда осы кезге дейін қаншама проблема бар ел кетіп жатыр жер кетіп жатыр оны ешқайсысы ойлаған жоқ машина шығып еді ойбай мен машинамды алып жатыр деп зарлап жылап жатсыңдар ә, жер деген анамыз ғой сендерге не керек көп қазағым айналайын жер керек емес сендерге болашақ керек емес сендер нәпақаңды тауып бүгін соған мәз болсыңдар болашағымды деп ойлайсыңдар еще айтып қоясыңдар ой мен балдарымды асырап жатырмын әкесі бүйтіп асыраған балдарыңды ертең балаңның елу жылдан кейін қандай несі бар екен кім жауап береді сізге айта аласыздар ма елдің жердің бәрін сатса, қазір қазақ елінде өздеріңіз көріп отырсыздар құдайдың көмірі жоқ өзімізден шығып жатқан көмір жоқ міне мен қазір астана қаласында тұрмын екі жүз километр жерде тұрған көмір жоқ бәрін сатып тастаған Тоқайып келді тоқайып, халықты қойды тоңқайтып бұл рас мойындаймын мен одан қорықпаймын мен бір тек алладан ғана қорқам. мысалы ә, әрқайсымыз жаңағы отан отбасынан басталады дейді ғой әрқайсыңыздың отаныңыз үй жағыңыз бар сол бір қораңызға мал кіріп кетсе өлім салып ұрасыз ғой қорада жаңағы егін ексеңіз бұл да сондай қазақстан мемлекетіміз жан жақтан келіп ұры қарының бәрін құдалардың орнына біз солар ойбай әркім қазір ә, қалай айтсам екен өз өзіне бас бас би болған бәрі күш бірлікте қазақ елі міне бес саусақ болса кезінде ата бабамыз абылай хан өзі айтқан жұдырық қосады барлығын жеңеміз біз отырып алып жаңа бөсіп анау сатқын мынау сатқын деп жаңағы бір біріміздің көтімізден кір іздегенді мен осы уақытқа дейін жаңағы бұғау сөз қоспай не істейтін едім ашумен айтып тұрмын бір бірің көтіңді қазы отырыңдар сонда өйстіп тағы да отырасыңдар жетпіс жыл тағы да елу жыл отырасыңдар жүз жыл отырасыңдар өйстіп әркім өзіне жағы ә, таяқ басына тигенде ауыр болады дейді ғой бүгін машинерді қамай бастап еді жылап шықты анау шопырлардың барлығы қамасын дұрыс маған десе жаңағы сексен сегіз мың машине деді ғой қамап тастасын сексен сегіз мың адамды сол машинасын ол не үшін айтамын себебі басқа жақтан машина алып келетін болсақ бізге арзан да қарапайым халыққа а үкімет басындаларға одан ешқандай бизнес жоқ ойланайық қазақ елі сау болыңыз